I'm talking for that super khá vui giàu cao những ven hết biểu trình cứ non xe chạy lẽ khó mình đang khó mình đang không được se prender 不怕不怕，只怕不气派。我站在天际望着远方，只看到你的身影。无论下雨，无论在路上，一直爱被宠坏。你是我的女人，嫁给我，我的情话当作礼物，层层递。